Ja, ja. Så ikke jeg mekka. Ja. Det skal bare skje. Ja, men det er jo en mal på det. Så. Det er jo sånn det skal være. Følg opp tønne eller med korrekt antall patroner mens oppgaven blir opplest. Hver skytter er ansvarlig for å lese gjennom og skjønt oppgaven som ligger beskrevet på hver standplass. Legg merke til at den røde streken på gulvet, der er det ikke lov til å trå over streken etter at ildkommandoen ble gitt. I tillegg skal alle våpen alltid være i høyde høyere enn benken. Felles skytetid for alle standplasser er ti sekunder. Jeg gjentar ti sekunder. Er oppgavene forstått? Ladning! Er skytterne klar? Klar. Ild. Tøm våpen og be en av de andre skytterne visitere våpenet ditt, alternativt henvend deg til en funksjonær. Sikre våpenet og flytt ett hakk til høyre til neste stamplass. Der plasseres våpen på benken, hvorpå du tar ett skritt tilbake ut av rød sone. Anvis. Hvis alle kan være med og lappe, så klarer vi å holde tidsskjema, og folk slipper å stå unødvendig og vente på å komme i gang. la no, no,